የመጀመሪያ ቧንቧ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ምንድን የተባለው? እንዴት ውሃ በቱቦ ውስጥ አድርጎ ወደ ላይ ሄዶ ሽቅብ እንዴት ይፈሳል? ስለዚህ ይሄማ ምንድን ነው ተባለ? የሰይጣን ሽንት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ፣ አሁን ላይ ግን ወጣቱ ነክቷል፣ ከቴክኖሎጂው ጋር በደንብ መናወብ ችሏል ማለት ነው። ኢኮሜርስ ምንድን ነው? የሚሰራበት ዘርፍን ካምፓኒዎችን የሚሰራበት ዘርፍን በደንብ የሚያስመለክትን በስልጠናው ዘርፍ ላይ ረጅም ዓመት የሰራ ከ14 ዓመት በላይ በማሰልጠን ልምድ ያለው እንደዚሁም ደግሞ የከፍታ የስልጠናና የማማከር አገልግሎት መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ በአሸዋ ቴክኖሎጂ የቦርድ አባል የሆነ በሙያው ኢንጂነር ነው። እዚህ ማዕከላችን ይገኛል። ከአንደበቱ የሚወጣው ስለ ኢኮሜርስ በደንብ እንድንገነዘብ በደንብ እውቀቱ እንዲኖረን ቴክኖሎጂውን በደንብ እንድናውቀው የሚያደርገን ትልቅ አሰልጣኝ ነው። በእውነት ለሱ ትልቅ ክብር አለኝ። ወደዚህ መድረክ ስጋብዘው ያለውንም በደንብ እንዲያካፍላችሁ ይገባዋል በምትሉት ጭብጨባ ወደ መድረክ እንድትጋብዙልኝ ታጠቅ ጌታቸውን ወደ መድረክ ሰላም ናችሁ። አላቸው ይባላል። ያው ስለ ብዙ መግለጫ አያስፈልግም። አሸዋን ቲምና ወይም የአሸዋን ቡድንና ሚስተር ዳንኤልን እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ከሚገባው በላይ inspire ሆኛለሁ በዚህ ጠዋት ላይ ማለት ነው። እንዲያውም literally ለመናገር ትንሽ ፈጣሪ ራሱ ከመቀመጫው ትንሽ ብድግ ያለ ይመስለኛል። ለምን ብትሉኝ ትላልቅ ነገሮችን በሚያስብ ፈጣሪ የሚገርም ነው ይመስለኝ። እናንተ እንዴት እንዳያችሁት አላቅም። ለብዙ ዓመታት ራእይ ላይ ሰርቻለሁኝ። አንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችን እንድትበለጽግ እንፈልጋልናል ሲጃችሁ ሊሆ እንፈልጋል ልትበለጽግ የምትችለው በምን መልክ ነው? ዝም ብሎ የሆነ ሀብት የተሸከመ ሰው ዱብን የሚለው ህይወት የ potential የእምቅ ብቃትን መርህ ነው የምትከተለው። አንድ ነገር ሲጀምር ከዘር ይጀምራል፣ ቀጥሎ ዛፍ ይሆናል፣ ቀጥሎ ዛፎች ይሆናል፣ ከዛ ደን ይሆናል። ሁሉም ነገር process አለው። አገራችን የምታድገው በባለ ራእዮች ነው። at least at least እንዲያው አብረናቸው እንኳን ወይም ባንሰራ መደገፍ እንችላለን። አገራችን እንድታድግ እንድትበለጽግ እየፈለግን ባለ ራእዮች ሲነሱ ግን ከጎናቸው መቆም ካልቻል አገራችን የምትፈልገው ደረጃ ላይ መድረስ አትችልም። at least እጅ እንደ እጅ እንዲሰራ ገቢ ማድረግ አለበት፣ መርዳት አለበት፣ አይን መርዳት አለበት። ፈጣሪ ትንሽ በሚያስብ ሰው ወይም ደግሞ ትናንሽ በሚያስቡ ሰዎች ይደሰታል ብዬ አላምንም። የፈጠረው ፍጥረት ትላልቅ ነገሮችን ሲያስብ የሚገረም የሚደነቅ ነው የሚመስለኝ። ከኔ ጋር ናቸው አይደል? ስለዚህ አንዲት የባህር ዛፍ ፍሬ ውስጥ ምን ያህል ዛፍ አለ ሊነግረኝ የሚችላል? አንዲት የባህር ዛፍ ፍሬ ውስጥ ምን ያህል ዛፍ አለ? ምን ያህል ምን ያህል አለ ሊሚትለስ አይደል? መጨረሻ የማይታወቅ ደን ነው ያለው። ያ ደን ግን አንድ ዛፍ ውስጥ ነው ያለው። ሁሉ ነገር የሚጀምረው በዚህ መልክ ነው። እኔ እኔ literally እውነት ለመናገር በጣም ኢንስፓየርድ ሆኛለሁ። e-commerce I think በቀላል definition በኢንተርኔት የሚደረግ ምንድን ነው ግብይት ነው። ለየት የሚያደርገው ነገር next ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? Uh, ግለሰቦችም አሁን ብዙ ጊዜ የምናስበው ምንድን ነው አንድ ድርጅት ለሌሎቹ ምን ያደርጋሉ ወይም ለደንበኛ ወይም ለተገልጋይ ይሸጣል ብለን ነው የምናስበው። እዚህ ላይ ግን ድርጅቶችም ግለሰቦችም እቃ የሚሸጡበት የሚገዙበት እቃንም አገልግሎትንም የሚሸጡበት የሚገዙበት መድረክ ነው። I think e-commerce ን ጽንሰ ሀሳቡን ማስረዳት ለብዙዎቻችን ሳናቀውም አውቀነውም የገባንበት ይመስለኛል። እስቲ በኢንተርኔት ግብይት ያካሄደ ሰው ግብይት ያካሄደ ሰው one way or the other እቃ ገዝቻለሁ ወይም ሸጫለሁ የሚል ሰው አንተ በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለው። <laughs> እስቲ እጃችሁን ሊው በጣም ትንሽ ሰው ማለት ነው። ግን በዓለም ላይ ወደ 25 ዓመት የሆነው በጣም ግዙፍ የሆነ ራሱን የቻለ ኢንዱስትሪ ነው። በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ device ኦች በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? ግብይትን ማካሄድ እንችላለን። simple term ኡን ነው የምነግራችሁ። በኮምፒውተር፣ በላፕቶፕ፣ በታብሌት፣ በሞባይል ያለንን device smart የሆነ device በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? ግብይት ማድረግ እንችላለን። እቃ መግዛት እንችላለን። እቃ ደግሞ መልሰን መሸጥ እንችላለን። next በ e-commerce የማይሸጥ እቃ የለም። እስቲ አንዳንዶቻችሁ የገዛችሁትን በጣም unimaginable ማለት የማትገምቱትን እቃ ሁሉ በ e-commerce ግብይት ወይም በኤሌክትሮኒክ ግብይት ወይም በኢንተርኔት ግብይት ታገኙታላችሁ። እስኪ እቃ የገዛችሁ አንዳንድ ሰዎች share አድርጉን እስኪ። ምን ምን እቃ ገዝታችኋል? ምን ገዝተሻል? ውሃ ማሞቂያ። እሺ፣ ሌላስ? ሌላ ሌላ የገዛ ሰው hat ካልሲ okay okay <laughs> ካልሲ እኔ ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን ከአማዞን ላይ ገዛለሁ። ህንድ በነበርኩበት ሰዓት ላይ አልጋ ገዝቼ አውቃለሁ። የህፃን ልጅ አልጋ ማለት ነው። በስነ ስርዓት አልጋ ገዝቼ ያው እንደ አማዞን directly ኤሌክትሮኒክ payment አለ የምትፈጽሙት ትገዛላችሁ። ህንድ ባለ አማዞን ድርጅት ነው የገዛሁት። በስነ ስርዓት የምፈልገው መረጥኩ። አልጋውን ይዘውልኝ መጡ፣ ከፈልኳቸው። ይሄ መጣሁኝ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ማንኛውንም እቃ በምን መግዛት ትችላላችሁ? በኤሌክትሮኒክ ንግድ ወይም ደግሞ በ e-commerce platform መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ e-commerce disruptive ቴክኖሎጂ ነው፣ የሚያናጋ ቴክኖሎጂ ነው። disruptive ማለት ያለውን አሰራር ድርጅቶች የሚሰሩበትን አሰራር ግለሰቦች ያላቸውን የአኗኗር ዘይቤ ምን የሚያደርግ ነው የሚያናጋ ቴክኖሎጂ ነው። disruptive ቴክኖሎጂ ማለት ድሮ ሰዎች በፈረስና በምን የሚጠቀሙት ለመጓጓዝ በፈረስና በጋሪ አይደለ? መኪና መምጣቱ ምን አደረገው? እንዳለ ያንን የትራንስፖርት system ከጨዋታ ውጭ ያደረገው። ስለዚህ አሁን ኢንተርኔት መፈጠሩ ያለንን communication ምን አደረገው? ለምሳሌ ያህል ድሮ ፖስታ ነው የምንጠቀመው አይደል? በስነ ስርዓት ፖስታ ጽፈን ሲጽፎ ያውቃል። እኔ ለምወድሽ እንደኔ እድሜያችሁ ገፋ ያለ ሰው ታውቁታላችሁ። እንደዛ ነበር የሚጻፈው። አሁን ያ completely የፖስታን system ምን አደረገው? አወጣው። disruptive ቴክኖሎጂ ነው። disruptive ስንል የሚያናጋ ቴክኖሎጂ ነው ስንል ወደድንም ጠላንም ለዚህ ቴክኖሎጂ ምን እንሆናለን? እንገዛለን። ወደዛ መምጣታችን አይቀርም። አሁን ማንም ፈረስና ጋሪ የሚጠቀም ሰው የለም። ለምን? የመኪና መምጣት ያንን ምን አድርጎታል? ከጨዋታ ውጭ አድርጎታል። ብዙ ቴክኖሎጂዎችን በምታዩበት ጊዜ አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ድሮ የነበሩትን ያደርጓቸዋል። ስለዚህ የነበረውን የዘልማድ ግብይት ከጨዋታ ውጭ ያደረገ አዲስ የግብይት ስርዓት ነው global እየተፈጠረ ያለው ማለት ነው። ገና young ነው። ገና 25 ዓመቱ ነው። ቅድም እንደተናገረው ብዙ ቢሊዮነሮችን መፍጠር የቻለ ኢንዱስትሪ ነው። ሌላ ኢንዱስትሪ ላይም እንደዚሁ ይሰራል፣ wellness ኢንዱስትሪ ላይ ማለት ነው። የጤና ኢንዱስትሪ እሱ ወደ 50 ዓመት ሆኖታል። still ያው medical ሰዎች ታሞ የሚሄዱበትን ኢንዱስትሪ ከጨዋታ ውጭ እያደረገ ሰዎች ጤንነታቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ራሱን የቻለ ኢንዱስትሪ ነው። ሁለቱም የዓለምን አምስት አምስት percent ኢኮኖሚ እያንቀሳቀሱ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ኢኮሜርስም ወይነስም ማለት ነው። ስለዚህ disruptive ቴክኖሎጂ ነው ማለት ወደድንም ጠላንም እየተጠቀምን የማንሄድ ከሆነ ወይም ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር ራሳችንን የማናስኬድ ከሆነ survive ማድረግ አንችልም። እንዲያውም ኢትዮጵያ በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል። ሀርጌሳ ነበርኩ። ሀርጌሳ ብዙ የቢዝነስ እድሎች አሉና ሀርጌሳ ሄጄ ወረቀት ገንዘብ ስመነዝር ወረቀት ገንዘብ እኮ እኛ አይተን አናውቅም አሉ። ማለት literally ወረቀቱን አይተውት አያውቁም ነዋሪዎቹ ማለት ነው። የሚጠቀሙት በአጠቃላይ ሞባይል በመጠቀም ነው ግዢ የሚፈጽሙት። እና በጣም እንትን ሆንኩ መሰለኝ የጋርዮሽ ስርዓት ከሆነ ቦታ ላይ የመጣው ማለት ነው። literally የወረቀት ገንዘቡን አይተውት አያውቅም። ብዙዎቻችን still መቶ percent እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን የወረቀት ገንዘብ ኪሻችን ውስጥ አለ። እነሱ አይተውት አያውቁም። የሆነ ዶላር መነዘርኩና cash ኡን ስጠኝ ይለዋለሁ። እኛ እኮ ወረቀት አይተን አናቅም፣ አንጠቀምም። ስለዚህ disruptive ቴክኖሎጂ ነው እንደ ግለሰብ፣ እንደ ድርጅት፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ አገር ራሳችንን ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር የማናራምድ ከሆነ ከጨዋታ ውጭ እንዋል survive ማድረግም አንችልም ማለት ነው። ሌላ ቅድም types of e-commerce ያሉትን የንግድ የ e-commerce ንግድ አይነቶችን ጠቅሶላቸዋል። አንደኛ B2B ብሏቸዋል። ድርጅት ከድርጅት ጋር የሚያደርገው የግዥና የሽይጭ ግዥና ሽያጭ ነው። ድርጅት ከድርጅት ጋር ማለት ነው። ሁለተኛው እዚህ ላይ B2B ላይ more of አሊባባ በጣም በጅምላ ብዙ ሽያጮችን የሚያካሄድ ድርጅት ነው አሊባባ። አማዞንም እንደዚሁ ይጠቀማል። B2C በምንልበት ሰዓት ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ይሄዶ ነው። እኔ በጣም የአማዞን fan ነኝ የአማዞን fan ነኝ። ለምን ብትሉ ለዚህ ነው አሸዋ ሲመጣ እጅግ ደስ ያለ ለምንድን ነው አገሬ ውስጥ ያለ አገሬ ውስጥ የበቀለን ቴክኖሎጂ መጠቀም አማዞን ላይ ገብቼ የምፈልገውን product review አንብቤ customer አወዳድሬ ምን ብዬ በአሁኑ ሰዓት የማይሸጡ ነገሮች የለም። ቅድም ተናግረናል። financial serviceኦች ይሸጣሉ፣ ሆቴል serviceኦች ይሸጣሉ። ሲሸልስ ሲሄድ even ሆቴል እኔ ከባለቤቴ ጋር ሲሄድ ሆቴል የመረጥኩትኝ በስነ ስርዓት አንብቤ ነው review ከታች customer። ምክንያቱም ደንበኞች የሚጽፉት ድርጅቱ የመረጠው ሳይሆን ራሱ system ኡ ያመጣው ስለሆነ አይዋሽም። በስነ ስርዓት አነበብኩና ይሄ ሆቴል ይሻላል አልኩ። ከዛ ትኬት ስቆርጥ ትኬት ደግሞ እዚህ ሆቴል ሂድ አሁንም ገብቼ ሳነብ የተጻፉ ደስ የማይለው ስለዚህ ይሄኛው ይሻለኛል ብዬ ይሄኛውን ሆቴል መረጥኩ። ሄጃ አያዋለሁ፣ ያኛው በጣም የሚሰቀጥጥ ቦታ ነው። ምን ያህል ልንጠቀምበት እንደምንችል ብዙ ነገሮችን ሊሰራ እንደሚችል ማየት እንችላለን። ስለዚህ B2B አለ፣ B2C ቅድም ተናግሯል፣ እንደ አማዞን ያሉ ድርጅቶች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ C2C አለ enjoyable የሆነ C2C ማለት ተጠቃሚ ከተጠቃሚ ጋር ግዥና ሽያጭ የሚያከናውንበት እንደ ኢቤይ ያለ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሮጌ ሞባይል ካለኝ ያንን ሞባይል ወይም ደግሞ ሌላ ሞባይል አዲስ መግዛት ከፈለግኩ ሄጄ post ባደርገው ሌላው መጥቶ የሚያደርገን ይሄ መኪና dot net እንደዚህ እንደዚህ እንደምትሉት ማለት ነው። እነዚህ ሲቱሲ ናቸው። ኖሮ እህት አለችኝ እና ብዙ እቃ ትገዛለች። እንደዚህ በስነ ስርዓት አንድ ግለሰብ በስነ ስርዓት post ያደረገውን የምትፈልገውን ካሜራ ምናምን ከፈለገች ያንን ካሜራ ምን ታደርጋለች? ስለዚህ አሮጌ ዕቃ ቤት ምናምን የሚባል ነገር ሁሉ እየቀረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። literally ሰዎች ያላቸውን እቃ መሸጥ የሚፈልጉትን C2C የሆነ platform ላይ post ማድረግ ይችላሉ። ሌላ ቢም አለ። ለምሳሌ እኔ አርቲስት ብሆንና ከተጠቃሚ ስዕሌን ለአንድ ድርጅት መሸጥ ብፈልግ ምን ማድረግ ይችላሉ? ለድርጅቶች መሸጥ ይችላል። ስለዚህ e-commerce በዚህ መልክ ሰፋ ያለ platform ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ኢንዱስትሪ ነው። ኔክስት ፖስና ወይም ደግሞ ምንድነው advantage ኡ e-commerce ላይ ያሉ advantage ኦች disadvantage ኦች ምንድን ናቸው የሚለውን ለማየት እንፈልጋለን። ያው እንደምትገምቱት 24 7 ነው የሚሰራው። 24 24/7 ማለት አሁን በምናገርበት ሰዓት እናንተ ከለመዳችሁት የሱቅ አሰራር ጋር አወዳድሩት። okay ብዙ ጊዜ ችግራችን ምንድን ነው? ምሽት ላይ እቃ እንፈልጋለን። ውይ ለካ ሱቁ ተዘግቷል። ምን አልኳ? ተዘግቷል? በዚህ ሰዓት የ physical ሱቅ ማለት ነው ተዘግቷል እንላለን። ወይም ደግሞ በዓል ነው ዛሬ አይሰሩም እንላለን። ወይም ደግሞ ሌሊት ነው ምን አያደርጉም እንላለን፣ አይሰሩም እንላለን። የ e-commerce አንዱ ጥቅም ምንድን ነው? አድቫንቴጅ ብሎ 24 ሰዓት seven days ምን ማድረግ ይቻላል? ክፍት ነው። ምሽት የለም፣ ምንም ነገር የሚከለክል የለም። ሶ 24 open ነው። overhead cost ኡ e-commerce የራሱ የሆነ cost ኦች አሉት፣ ግን overhead cost ኡ በጣም ዝቅተኛ ነው። ብዙ ጊዜ ሱቅ ወይም ደግሞ በንግድ ዓለም ላይ የተሰማሩ ሰዎች ትልቁ cost ኣቸው ምንድን ነው? አንደኛው ትራንስፖርትም አለ። በተጨማሪው ደግሞ rent ማድረግ አለ አለ እንዴ ይከራያሉ፣ ሱቁን ለሱቅ ያወጣሉ፣ ለሰራተኛ ያወጣሉ። እንደዚህ የሚያወጧቸው overhead cost ኦች አሉ። እዚህ ላይ ግን negligible ነው። ኦንላይን ነው የምትሰሩት። store ኣችሁ ወይም ሱቃችሁ ኦንላይን ነው። ለቢሮ የምትከፍሉት ወይም ለሱቅ የምትከፍሉት የለም። ወይም ደግሞ ለ staff የምትከፍሉት እስከማይኖር ድረስ መስራት ትችላላችሁ። በጣም automated ካረጋችሁ staff ን ራሱ ልታስወጡት cost የለውም እያልኩ ሳይሆን cost ኡ ግን ምንድን ነው ዝቅተኛ ነው። business can scale on the fly limitless የሆነ space ነው ያለው። አሁን አንድ ሱቅ ቢኖረኝ physical ሱቅ ላስቀምጥ የምችላቸው እቃዎች ውስን ናቸው አይደለ? ያ ግን unlimited የሆነ ነው። የፈለግነውን ያህል product እኔ ድርጅቴን ይህን ይህን product ጨምሬ ማሳደግ ፈልጋለሁ ብል ምን ማድረግ እችላለሁ? አዳዲስ product ኦችን እየጨመርኩኝ ማሳደግ እችላለሁ ማለት ነው። limit አያደርገኝም። እስቲ አስቡት፣ አንድ ሶፋ የሚሸጥ ግለሰብ እኮ ይህን የሚያህል አዳራሽ አይበቃውም። አንድ አስር ሶፋ እንኳን ነው የሚያስቀምጠው። በቃ ከዛ በላይ አይችልም። ለዛውም ይህን ለሚያህል ቦታ ከቦታው አንጻር ግንባር ቦታ ከሆነና እና እኔ ደግሞ የሚከፍለውን አስቡ። ግን online e-commerce platform ላይ ግን የፈለግኩትን ያህል እቃ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማስተዋወቅ እችላለሁ። space ኡ limitless ነው። you can reach more customers ድሮ ትዝ ይለኛል ንግድ ላይ በምሰራበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ተውት፣ ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር ቢዝነሳችሁን ማንቀሳቀስ እንኳን በጣም ከባድ let alone ም ከኢትዮጵያ ወደ ጎረቤት ሀገር ማውጣት ማለት ነው። ከአንድ የቅርብ ጓደኛ ጋር ስራ በጣም ብዙ ሰፈር ያው ነበረ ወደ ዩጋንዳ ወደምን ወደምን ወደ ምን ለመውሰድ ማለት ነው። ይሄ ግን you more customers internationally ነው። በተለይ ለ small business ኦች ይሄ ብዙ ካፒታል ሳይጠይቃቸው ያላቸውን business internationalize ማድረግ በዓለም አቀፍ ገበያ ምን ማድረግ ይችላሉ? ማውጣት ይችላሉ። sales ኣችሁን፣ ሽያጫችሁን የእቃውን እንቅስቃሴ በቀላሉ track ማድረግ ትችላላችሁ። እቃው የት እንደደረሰ ማወቅ ትችላላችሁ። አስር ጊዜ መደወል አያስፈልግም ማለት ነው። customer data compile ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ይሄ physically ብዙ data እንሰበስባለን እንትን እንትን customer አለን ተብሎ ይያዛል። ያ ግን ራሱ system ኡ ነው። እከሌ የሚባለው ገብቶ እንደዚህ አይነት እቃ ደጋግሞ ይገዛል። ስለዚህ በመጣ ጊዜ ይህንን እቃ በደንብ አድርገህ አሳየው። ያው የሚጠቀሙ ሰዎች ስከፍቱ ዝርግፍት ነው የሚያደርግላቸው። እኔ ኤሌክትሮኒክስ ነገር ስለሚመቸኝ ገና ስከፍት ብቅ ብቅ ብቅ ብቅ ነው የሚሉት። customer data base ኡን ማን ገብቶ እንደወጣ ምን እንዳደረገ በስነ ስርዓት data base ኡን ሰብስቦ ነው የሚያይላችሁ። even የ information system ኡን ጠንካራ ካረጋችሁት አስር ጊዜ እየደወሉ ስለዚህ ነገር እስቲ ትንሽ ማብራሪያ ስጠኝ ማለት አያስፈልግም። every information እዛ ውስጥ አለ። it's pandemic proof ይሄ ኮቪድ ለዓለም ያስተማረው አንድ የ e-commerce ን ትልቅነት የኢትዮጵያ መንግስትንም እንዲነቃ ያደረገው ነገር ቢኖር ኮቪድ ነው። በ e-commerce ላይ ማለት ነው። ኮቪድ በመጣ ሰዓት ላይ survive ማድረግ የቻለ ማደግ የቻለ የንግድ platform ምንድነው ብትሉኝ ወይም ኢንዱስትሪ e-commerce ነው። በጣም ብዙዎች በቤታቸው ሆኖ ብዙ ግብይት ምን አድርጓል? ፈጽመዋል። ስለዚህ pandemic proof ነው፣ አትፈሩም። ነገ ሰው ከቤት እንዳይወጣ ቢባል ሱቄ መምጣት ቢያቆም ምንድነው የሚሸጠው የሚባል ፍርሃት የለባቸው። pandemic proof ነው ማለት ምንድነው። ነው disadvantage ኡ ሲባል ዩ ካንት ሪች ኤቭሪዋን ማለት ያው still አሉ በተወሰነ መልክ ካልነካኩ መግዛት የማይወዱ ማለት ነው። እኔ ሱሪውንማ ካላስገባውት <laughs> ወይም ደግሞ እቃውን ካልነካውት የሚሉ ሰዎች አሉ። ያው አንዱ limitation የ e-commerce ምንድን ነው full የሆነ customer service መስጠት አትችሉ። እቃውን ይክፈትልኝ ይዝጋልኝ ምናምን ማለት አትችሉ። ግን የምትገዙባቸው platform ኦች የ e-commerce company ዎች አስተማማኝ ከሆኑ አሁን እኔ አማዞን ላይ guarantee አለው። በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም እዛ ላይ እቃ በምገዛበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ካንት ሪች ኤቭሪዋን ዳታ ወይም credit card ያው የ data ስርቆት ወይም የመረጃ ስርቆት የ credit card ስርቆቶች አሉ። um, customers shopping carts ያው e-commerce platform ላይ እቃ ትገዙና እቃ ትመርጡና cart ወይም ጋሪ ውስጥ ትከታላችሁ። ብዙ ጊዜ በጣም በብዙ percent ምን ያደርጋሉ? cart ኡ ላይ እንዳለ ጥለውት ይሄዳሉ፣ ሳይገዙ ማለት ነው። cart abandon በጋሪ ውስጥ እንዳለ መተው ይባላል። ያ ከብዙ reason ኦች ሊሆን ይችላል። አንደኛ payment ወይም አከፋፈሉ ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሄ data ሲሞላ system ኡ fast simple ካልሆነ ይዘጋቸዋል። እኔም ራሴ አሁን አንድ ነገር የሚጠይቀኝ ነገር ዝርክርክ ካለ ጥዬው ነው የምወጣው። ስለዚህ አንዱ disadvantage እሱ ነው። there costs for doing business online still cost አለ። አሁን ለምሳሌ ያህል ኢቤይ ላይ ግለሰቦች እቃዎችን በሚሸጡበት ሰዓት ለኢቤይ የሚከፍሉት የተወሰነ percent አለ፣ cost ኦች አሉት። እንደ ድርጅት ደግሞ e-commerce platform እንደ አሸዋ ፈጥራችሁ በምትሰሩበት ሰዓት ደግሞ literally የ shipment ወይም ደግሞ የ delivery cost ኦች፣ የ store cost ኦች፣ የተለያዩ cost ኦች ይኖራሉ። e-commerce is cutthroat business ማለት ይሄ ማለት ቀላል ቢዝነስ ነው ማለት አይደለም። ብዙ e-commerce company ዎች አሉ። በጣም competition ኡ fierce ነው። service ኣችሁ ጠንካራ ካልሆነ customers want fast free shipping ያው everyday ደንበኛ ንጉስ ነው የሚባለው ነገር እየጨመረ እየጨመረ እየመጣ ነው ያለው። ስለዚህ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት አለም የሚገዙ ደንበኞች በምን ያህል ፍጥነት ይፈልጋሉ? ቶሎ እንዲመጣላቸው ይፈልጋሉ። አሁን አለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለው አማዞን ነው። within two days ምን ማድረግ ይችላል? deliver ማድረግ ይችላል። አንድ ዕቃ ገዝታችሁ በሁለት ቀን ውስጥ deliver ማድረግ ይችላል። ይሄ እነዚህ demand ኦች አሉ። trends of e-commerce ን በምናይ e-commerce ን እድገት በምናይበት ጊዜ በአለም ደረጃ ቅድም እንደተናገረው retail sales ኡ በ2021 4.9 ትሪሊየን ዶላር ደርሷል። የዓለምን almost 5 percent ኢኮኖሚ እያንቀሳቀሰ ነው ያለ። ይህንን forecast ሲያደርጉት እጥፍ ሆኖ ወደ 7.4 ሚሊየን ትሪሊየን ዶላር ይደርሳል። ከዓለም ላይ ካሉ ሽያጮች ደግሞ በ percent ወደ 20 የሚሆነው e-commerce ነው የያዘው። ይሄ ማለት በ2025 33 ይጨምራል። ወደ 33 percent ይደርሳል። ያ forecast ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ disruptive technology ነው። ወደድንም ጠላንም ልናስቆመው አንችልም፣ ልናስቆመው አንችልም። ያለን አማራጭ ምን ማድረግ ነው? አብሮ flow ማድረግ ነው። እዚህ ጋር data ዎችን ብዙ data ዎችን ማየት ትችላላችሁ። ኦንላይን ቢያንስ ወደ 26 percent የሚሆኑት ኦንላይን ምን እያደረጉ ነው? ወደ ሁለት ቢሊዮን የሚገመት ሰው online shop ያደርጋል። እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰዎች ኢትዮጵያ በጣም infancy stage ላይ ነው ያለችው፣ ገና ጅማሬ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ ገና ብዙ መስራት እንችላለን። አልተነካም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከህግ structure አንጻር ከሄ ካከፋፈል አንጻር ብዙ ነገሮች የተስተካከሉ ነው። I think ዳንኤል ቢኖርም ይጨምርልናል የወጣውን e-commerce law በተመለከተ ማለት ነው እና ህግም እያወጣች ነው ኢትዮጵያ። ግን ገና infancy stage ላይ ነው ያለው ማለት እንችላለን። ወደ አፍሪካ በምናይበት ጊዜ ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ አለው በ2020 forecast ሲያደርጉት ደግሞ በ2025 46 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። አሁን ይሄ ቀላል አይደለም። የዓለምን 5 percent ኢኮኖሚ ያንቀሳቅሳል ማለት e-commerce ሌላ የምሰራበት ኢንዱስትሪ ወይነት ነው። ይሄ ደህንነት ጂም የምትሉት spa የምትሉት ወይም ደግሞ ብዙ ዘርፎች አሉት እዛ ላይ ማለት ነው። እሱ ራሱ አሁን 50 ዓመት ሆኖት እንኳን 5 percent ነው። እነዚህ ይሄ ግን በ25 ዓመት ውስጥ ነው ወደ 5 percent ኢኮኖሚ ይሄ medical ኢንዱስትሪ የምንለው ይሄ ህክምና የምንለው ኢንዱስትሪ 8 percent ነው የዓለምን ኢኮኖሚ የያዘው። ግን ከተጀመረ ማሰብ ትችላላችሁ እንደ ኢንዱስትሪ ማለት ነው። ይሄ በጣም fast grow እያደረገ ያለ ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ e-commerce ይሄን ያህል ከተናገርኩኝ I think እዚህ ላይ ላቁምና አሸዋን ከኢትዮጵያ ጋር አያይዞ ያለበት ደረጃ ምንድን ነው የሚለውን ከ e-commerce ህግ አንጻር የሚቀጥለው ወይም ደግሞ ዳንኤል share ያደርገናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጊዜ ጨርሰሃል እያሉ ነው። አሁንም ከአሸዋ ጋር ብንናደርግ እንቁም። appreciate አደርጋለሁ አሸዋን የምትሉ ከልባችሁ ነው አይደል? እኔ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ በጣም ብዙ ራእዮችን አሰርቻለሁ። በጣም ብዙ dream board ኦችን አስለጥፌያለሁ አስጨፍሬያለሁ ብዙ ምክንያቱም life የሚሰራው በእይታ ወይ በ vision ነው እና እንደዚህ ሳይ በጣም ነው inspired የምሆነው። ከምሬ ነው የምላችሁ። ግለሰቦች እየለጠፉ share ያደርጋሉ። አሁን last week ቅዳሜ ዕለት ነበረን ቢሮ ውስጥ እየለጠፉ share ያደርጋሉ እና በጣም ነው inspired የምሆነው። ምክንያቱም ሰው ውስጥ unique የሆኑ capability ዎች አሉ። ለምሳሌ simple ተራ ማለት አንድ አሁን ንግድ እንትን ባንክ ላይ ነው የምትሰራው። ነገር ግን የሚገርመው ደስ የሚላት ነገር እንስሳቶችን መሸጥ እና ስለ ድመት ስለ ውሻ ስታወራ ስሰቧት inspired ነው የምትሆ ስለዚህ ስለ ድመትና ውሻ ማውራት የሚገባት መስራት የሚገባት እሷ ነች። ይሄኛው ድመት እንትን እንትን ይባላል፣ ይሄን ያህል ያወጣል፣ ይሄ ውሻ እንትን እንትን ይባላል፣ ይሄ የውሻ accessory ሲያወሩ ራሱ ታውቃላችሁ። በ artificial intelligence ላይ ራዕይ ያላቸውን ሰዎች አይቻለሁ። giant giant ስራ መስራት የሚፈልጉ በ artificial intelligence ላይ ይሄ በ real estate ላይ የሚገርም የሚገርም structure ኦችን design የሚያደርጉ ራዕይ ያላቸውን ሰዎች አይቻሉ እና ይሄንን ራዕይ ሳይ በጣም በጣም በጣም ነው ኢንስፓየርድ ነው ለምን አገር መለወጥ የምትችለው በማን ነው? በባለ ራዕዮች ራዕይ ቅድም ጽንስ ነው ብሎ ሲናገር አይታችኋል አለ። ብዙ ሰው በያለ ነው የሚሰራው በያበላል ማለት ምንድን ነው? e-commerce ያበላል አሉ እንስራ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ አክሲዮን ወይ የሆነ ነገር ከከፈቱ ምን ያደርጉታል? ያው ይበሉታል፣ ልጃቸው ስላልሆነ። ራዕይ ግን ምንድን ነው? ልጅ ነው። ሰው ሲያወራ ታውቃላችሁ፣ ባይዘው ወይ አንድ ሰው ሲያወራ ከምኑ እንደሚያወራ ምን ምክንያቱም vision vision ን ራእይን possess አታረገውም። ራእይ possess ያደረግሃል ይባላል። ይወርሳሃል ራሱ እንቅልፍ አተኛም፣ አትበላም፣ አትጠጣም። possess ነው የሚያደርግ ልክ ያረገዘች ሴት ላይ የምታየውን አይነት ስሜት ነው እነሱ ላይ የምታነቡ የሚገላበጥ ነገር ውስጣቸው እንዳለ። እንዲህ አይነት ሰዎችን ስናይ ምን እናድርግ? appreciate እናድርግ፣ እናድንቅ፣ ከጎናቸው እንቁም፣ አብረናቸው እንስራ። at least at least ምን እናድርግ? አሁን ብዙ ጊዜ እንዲህ ሲነገር እንዲያርጉ አውጡ ምናምን የሚመስለው no appreciate እናድርግ፣ በጣም እናደንቃለን፣ በርቱ፣ እንርዳቸው በሚል እንቁም ነው ስላለን። አይ ቲንክ ኢኮኖሚክ ጽንሰ ሀሳቡን ተግባብተናል አለ ሲጅ በማውጣት በኢንተርኔት የሚደረግ ምንድን ነው? ግብይት ነው። አመሰግናለሁኝ። ወደ ኤምሲዩ መልሳችኋል። ታተት ጌታቸው ሲሆን